तुम पे मरने लगे हम इश्क करने लगे हम तुम पे मरने लगे हम इश्क करने लगे हम सोनिया सजना से न हो गवा सोनिया सजना से न हो गवा मेरे दिल में लगी हो तुम दिल में रहने लगे हो तुम मेरे दिल की लगे हो तुम दिल में रहने लगी हो तुम सोनिया तेन हो की कवा सोनिया सजना तेन हो की कवा